تيم ديس ماتش طيب خلينا دخلنا مع سكواد اوريدي ميديك ميديك ميديك يلا اوكي ليتس جو ترايل ترايل هذا وين هذا اصلا يا All زلمه enemy soldiers must be eliminated. alright bro alright The lead has been lost. Get back at them. erste Hilfe für dich. There were you. The enemy has the lead now. Take it from them. Hier, noch mehr Erste Hilfe. سمحت واحد هون معنا ولا ضدنا طيب طيب يلا يلا في عالم عم تموت هونيك اوكي Half of our soldiers Ich are bin gone. erledigt. Stay sharp. Helft mir. صار لي زمان ما لعبت هاي الماب I'm just gonna try to play a game uh, والسيتنج بدهم uh, تظبيط اصلا آه هن هونيك Seht euch das an. Gefährlich, oder? Der volle البنات اللي اوبا في حدا بعد عم يتحرك دمرناهم تدمير يا شباب حماس حماس يا شباب حماس صدقا يا شباب حماس بس وضعت شوية الإعدادات من دخل هذا اس دي جي هات سيفيش erwischt! ثاني تيتا قتلوه ثمن على واحد Erste Hilfe! Granate ist in der Luft. Yalla. bin für dich da. Sanitäter! Danke, Soldat! Da drüben! Verdammt gefährlich! La, la, la, la, la. Ich habe auch gerade Mario Assist. War nicht, aber ist fein. Ah! Sanitäter! Sanitäter. Erste Hilfe. Damit wird's gehen. Erste Hilfe! Hier! Ich يلا we sterbe. almost winning Helft mir. let's go Bin getroffen. Brauche Sanitäter. ثاني تقطع شوف الار تي اكس ما احلى طبعا عم Kann بلعب mir على 30 jemand? 70 Greif zu. Erste Hilfe. لا آه يا ابو الشباب على اليمين على اليمين يا اخي وينك يا ابو الشباب تعال عليك كفى محصور خوينا صحينا نايس جي جي طبعا بلشت باخر الجيم 14 على 6 حلوين اتس نوت باد شوف الماب اللي حيكون بعده Tide of War What's next? First win of the day سلام kill order وراش في عندنا عنوان المهمات بايكل اوردر ايرون يوزنج بايكل كارير رانك 31 نايس نايس نشوف اللي بعده آه، ماريتا والله هو صراحة من زمان ما لعبنا ماريتا واي نوت واي نوت excited ليتس جو آه بننزل لهم بال تايب type ايه صح درعم All enemy forces must be destroyed. والله شباب ال graphics كثير حلو كارت 70 ومعالج 10 جنريشن Ich versuch's mit einer Granate. يا الايم يا الايم انا ما في حدا معي نزل عند خوينا نشوف شو عم تساوي شو قاعد عم تساوي هون روح درعم يا ابو الشباب روح خش عليهم في حدا على يميني إيه بس عندنا ران في اصوات كثير ها بيلعبوا مع بعض ما كل واحد قاعد عم يلعب لحاله شو صار؟ ما مات طيب ما مات بعده صاحي عايش استغفر الله العظيم Erste Hilfe! Tausend Dank! Ich verrecke hier gleich! Sanitäter! Ich flieg dich zusammen! Merci, Soldat! Merci. Das, Erste Hilfe! Greif zu! Bueno, Lalo, bueno. Eso, هون استنى يا اخي استنى هذا مشكلة Kann mir jemand helfen? Enemy is in the lead. Fight back. Hier, erste Hilfe für dich! Seht ihr das? Verdammt gefährlich! جاي نصحيك انت مستعجل. والله اصواتهم في كل مكان هناك calma, calma. Tá nu. Gefahr! Komm, ich krieg dich wieder hin. Ich bin bei dir, ja? يا طب انه هو عم ياكل قتل ليش ما نزلوني عليه ما مات طب وزب من هنا وهنا Sanitäter! Ah, das war eine Lachhaube, das war eine Lachhaube. Ja, erste Hilfe für dich! The خلينا enemy مع is هذا. leading now. شكله Don't فهمان. let them win this. ما في حدا شكله ما عرفان الله وين حاطه انا في جثث snipers snipers und Schuh. Ich sterbe! Helft هذا والله ما بعرف حمين عم يضرب يا اخي اشتهيت بس حدا يجي يصحيني شي مره تعال تعال تعال هون تعال صحيني يا ابو الشباب كفو اطلع لك ميديك هذا مطبع هون Sanitäter! Ich krepiere hier noch! هل من أحد يصحينا؟ Helft mir! والله برسبنا عليكم لا لا Hier, das bringt dich wieder auf die Beine. Ein لازم لازم نروح لازم نروح اطلع السنايبر هذا طبعا قتلوه امشي يلا Zurück, Soldat! überhaupt keinen Ich sterbe! Helft mir! Assalamu alaikum. Ich hab Medikamente für dich. والله سمعت صوت انا هون Da, erste Hilfe für dich. Sehr verbunden. يا اخي الستن من بعيد كيف Sanitäter! Sanitäter, bitte! Ich hab's erwischt. Brauche Sanitäter. نقدر نعطي ملك Ich werfe eine Bombe. فور لا يا زلمه بالغلط بطيت القنبله اه عم باخذ هي تعال صحينا تعال يا بشار تعال تعال حتى اعطيك مدك تعال تعال تعال <laughs> سوري سايد سير الله مين هاد؟ كيو ار كيو ار وركت زاني تيتا بدري Das wird dir helfen, Soldat. Ich bin für dich da. Du bist ein Engel. Ich hab den Fehler, abkaufen, abkaufen. dich! Recluser, helft mir! Ah! Vielen Dank! Hier, erste Hilfe! zu. Erste Hilfe. حنعمل لهم فلانك Hier, erste Hilfe. Aufpassen. Da ist Gefahr. oh GGs nice game 21 اوف في عندنا 47 هذا شكله هاكر يا شباب بس ما دخل ما هو اللي فوزنا انا اللي فوزته GGs هذا كان مقطع اليوم يا شباب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بال Battlefield في بي آه، سي قريبا ان شاء الله بنزل مقاطع ثانيه وبنشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله لا تنسوا الاشتراك وال like يا شباب السلام عليكم